真，蛮准了，哇，正负一克，正负一克都不大，OK OK。 है कितने <laughs> कदम ये बाप है